quels changements surviennent entre les années 20 et les années 30? Dans les années 20, l'État intervient peu dans la société. Par exemple, l'Église s'occupe de l'éducation, de la santé et de la charité. Dans les années 30, l'État intervient pour venir en aide aux chômeurs. Par exemple, ils lancent de grands chantiers pour leur donner du travail. Il y a donc un changement parce que l'État intervient beaucoup plus dans l'économie dans les années 30.